Вот такая очень удобная упаковочка на молнии. Можно поносить и положить обратно данный костюм. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов данных костюмов. Сегодня мы рассмотрим один из них. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И давайте посмотрим, из чего состоит у нас костюм принцессы Анны. Товар у нас входит длинное платье в пол. Посмотрите, платье цветное, голубой верх с черным. И вниз идет у нас такой из плащевой ткани. Юбка уже из плащевой ткани темно-синего цвета, который переливается. Вот, наверное, вам должно быть видно на экране. Вот если покрутить, она переливается. И внизу идет флисовая вставка белая. Вот так вот выглядит внизу. Давайте попробуем показать вам верх. Верх сделан как будто как корсет. Длинные рукава. Материал плотный, он не прозрачный, Тянется. То есть вот можете посмотреть, я растягиваю, он тянется. Сзади платится. Смотрим. Выглядит вот так. Тут идет молния по всему периметру. И еще у нас есть петельки для шнуровки. То есть здесь как по принципу корсета. Вы можете утягивать, либо наоборот чуть-чуть расширить его по вашему размерчику. То, что очень удобно. В комплект уже входит шнуровка. То есть вот такая ярко-фиолетового цвета. Вы переплетаете и спокойно делаете по своему размерчику платье. И, конечно же, в комплект у нас входит ярко-фиолетового цвета накидка, то есть как плащик. Здесь он идет у нас на пуговичке, такая пуговичка и плотная накидка. Она с подкладочкой. Вот такая вот накидка. Сзади она классная, Вот так вот выглядит. И такой вот шикарный, как плечи, посмотрите с тесьмой золотистой. Накидка будет тоже длинная в пол. Костюм яркий, качественный, из плотного материала. Сейчас пользуется большой популярностью среди аниматоров, так как этот мультик очень часто показывают по телевизору. Все детишки, конечно же, хотят увидеть Анну и Эльзу. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.